यार रूम पे पड़े पड़े थक गया जाता हूँ उस्ताद आज चिंटू के पास चाय पीता हूँ उस्ताद चिंटू के हाथ की बहुत दिनों से चाय उसके हाथ की नहीं पी आज जाके उसकी चाय पीता हूँ देखता हूँ बहुत दिन हो गए उस्ताद चिंटू के साथ चाय नहीं पिया उस्ताद चिंटू इधर है हैं ओ यार चाय वाह उस्ताद चिंटू चाय बना दिया हाँ, उस्ताद यार चाय पिला कब से तेरे हाथ का चाय भी नहीं पिया मिंटू और जलतिया का पचा ये तेरी बात भी नहीं सुनता ये कैसा शगर तो आपसे बड़ा तूने शगर खड़ा किया हुआ है यार भाग गया जल्दी जल्दी एक एक चाय लगा जबरदस्त वाला जी उस्ताद जी अनंत में उस्ताद कप चाहिए ना कप लेकिन उस्ताद जी छानी कितना छानी है उस्ताद जी छानी है जल्दी जा छानी ले क्या जा अच्छा उस्ताद जी जा रहा हूं तो मेरा शगर ये भी लेट करता है और मिंटू आ केडे मार गई जलती आ छाणी लेकर जलती आ ये ये क्या है छाणी है दूसरी की तरह है छाणी तेरा दिमाग है या नहीं है ओ क्या करता है तू किधर मर गया नो नो नो नो ये छाणी ये छाणी है अब ये ये गधा है इसमें ये क्या है छाणी तू गधा चाय वाला छाणी बोला चाय वाला जी वो तो टूट गया कब टूटा दो अभी तोड़ के आया क्या दो महीने हो गए टूट गया वो तो, तो ये चाय वाला लेके ये किस चीज़ का लेके गधे का लेके आया नहीं भाई उस्ताद नहीं है दूसरा चिंटू मिंटू देखो है दूसरा उधर पड़ा हुआ है हाँ, ये क्या लेके आया उस्ताद दूसरा था नहीं तो टूट गया था अभी इसे काम चलाओ ना कैसे काम चलाओ और नहीं है गधा है तू भी जलील करता है क्या करूं अभी तो पहले क्यों नहीं बताया चलो दे अभी या कुर्सी दे कुर्सी तक कि वो मुझे बहुत गुस्सा दिखा रहा था तो क्यों गुस्सा दिया गुस्सा तो- अभी लेकर आओ साहब एक तो तू छानी भी लेट लेता है जो काम भी सीधा नहीं करता है चाय चाय चाय तो किधर है अभी दूसरा अभी कैसे चल अबे यार ना इसका ये शगिर्द काम का है ये ना चाय वाला भी काम का है पहले अच्छा था चाय देता था अभी तो नखरे ज़्यादा करता है अच्छा अच्छा चिंटू कहाँ मर गया अबे तेरा उस्ताद कहाँ गया चाय लेके आना भाई सुबह से बैठा हूँ चाय में नहीं दे रहे तुम लोग चाय चाय लेके आओ चाय भाई सुबह से चाय ऐसे भागते हो चाय के लिए भाग के आओ ना खाली भाग रहे हो आ रहे हो जा चाय लेके आओ चाय बन रही है जल्दी लेके आओ जाओ उस्ताद पता नहीं ये कैसा होगा जैसे उस्ताद है वैसा शागिर्द है दोनों गधे हैं इसका क्या बात सुनना ये परेशान करता है हर दिन अबे यार कहाँ मर गए चाय ये भाई सौ रुपए का सौ रुपए का सौ रुपए का चाय भाई खालिश किस चीज़ का दूध है ये भैंस का भैंस का शक्ल तो तेरा गधे जैसा है चाय भैंस का लेके आता है तुम जी भाई आ रहा हूँ उस्ताद ना चाय तो अच्छा है चाय अच्छा है अच्छा है तो अच्छा अभी इसको अच्छा बोलूँगा ना ये तो सौ रुपये मांग लेगा इसको कूड़ मारता हूँ तेरा चाय अच्छा नहीं है ऐसे पैसा भी बच जाएगा काम भी हो जाएगा चाय भी पी लिया मज़ेदार चाय था इसको अभी बोलता हूँ तेरा पैसा ओ पैसा तो सही है चाय ठीक है इसको ऐसे बोलो चाहे तो ज़बरदस्त है इसको उल्लू बनाना है अभी ए चिंटू इधर आ बेटा हाँ इधर आ जी सर इधर आओ बेटा इधर आओ आराम से कितना पैसा है ये उस्ताद से पूछ के आता हूँ मिंटू से उस्ताद मिंटू पैसा ज़्यादा मांगेगा तो बीस रुपए दूंगा बस अबे आराम से आ यार आराम से आ सौ रुपया उस्ताद बोल रहा है हाँ? सौ रुपया अबे इस चाय का सौ जी हाँ अबे ये चाय तो पीने लायक भी नहीं थी मजबूरी से मैं पिया बस मेरा थकावट है ये चाय भी अच्छा नहीं है तू बोलता है अच्छा है मेरा उस्ताद अच्छा बनाता है नहीं चाय अच्छा, अच्छा भी नहीं था पहली बार जबून जो पहले ना वही थोड़ा तुम बोल रहे हो यार ये ले यही है भाग भाग जा सर वो उस्ताद बोलते हैं सौ रुपया उस्ताद को बुला के लेके जा कोई सौ माओ नहीं भाग जा क्या अबे यार आपको भाई बुला रहा है गाहक बुला रहा है ये लो बीस रुपया दिया था उसने क्या हुआ भाई क्या हुआ सौ ये तो बीस और दे दो नहीं ऐसे क्यों नहीं जिसको है बुला ले भाग जा तो भी नहीं आप जो तो ये क्या है भाई तू मुझे नहीं जानता जानता हूँ क्या मैं कौन तो- हूँ तू कौन है तू मुझे नहीं जानता नहीं जानता ऐसा उठा के फेंक उधर कब मैं भी तोड़ दूंगा भाग जा ये बीस रियाल है इधर जी उस्ताद जी अभी भाग जाता हूँ ये उस्ताद शगत बुला रहे हैं मारे ना अभी ऐसा करता हूँ भाग जाता हूँ अच्छा हुआ मैं भाग गया अभी तो बीच में चाय भी पी लिया कि इन लोगों को चाय पी के भाग जाऊंगा गाहक सुबह के नहीं था एक आया तो वो भी बेईमान था देख बीस रुपए दे के बीस रुपए दिया क्या फायदा हुआ दूध भी मेरा खर्चा निकल आया खर्चा क्या बीस रुपए सौ रुपए का दूध है बीस रुपए का खर्चा है क्या फायदा है बीस एक दिन सुबह का ऐसे परेशान बैठे वैसे गाहक नहीं है क्या हुआ क्या कर रहे हैं आप कोई पैगाम देना चाहते हैं जय उस्ताद जो भी चाय पीने के लिए गया या कोई चीज़ खाने पीने के लिए गया उसका हमारे लिए यही पैगाम है भाई जो भी खाए पिए उसका पैसा पूरा दिया करो मेहनत पूरी दिया करे उसको ठीक है ना मज़दूर की मज़दूरी पूरी देना चाहिए ठीक है कि अभी ये बीस रिया बीस रुपये में क्या बनता है वो चाय भी पिया बीस रुपये दिया सौ रुपये का चाय था बीस रुपये दिया उसने ठीक है भाई आप सबको गुजारिश है यही भाई पैसा पूरा दिया करो ठीक है किसी का हक नहीं खाना चाहिए ओके अल्लाह हाफ़ अलैक्म